assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan sanjarov kanalidamiz sizlar bilan sanjarbek demak bugun sizlar ko'p kutmagan holda maqsadga o'taman demak mana ko'rib turganlaringizdek mana hozir men tog'daman tog' sharoitida yuribman bu yerda demak bu yerda ajoyib bir ixtiro bor shu ixtiro bilan anchadan beri sizlarni tanishtirmoqchi edim demak shu ixtiro bilan tanishtirib o'taman demak boshladik ketdik yana bir bor assalomu alaykum barcha barchaga demak sizlar bilan sanjarbek sanjarov kanalida ko'rishib demak bugun sizlarga tanishtirib o'tadigan ixtiroimiz juda ham ajoyib ixtiro bu ixtiroimizning nomi miniges ya'ni bu minigesimizdan to'rt xo'jalik ya'ni to'rt to'rt oyda foydalanyapti bu hazlaka narsa emas bitta oddiy miniges bilan 4 oyda foydalanishi mana ko'rib turganlaringizdek mana shu ko'rib turibsizlar mana shu bizning yesimiz bo'ladi demak mana bu yerda ko'rib turibsizlar do'stlar tepadan suv kelib charxpalagimizga urilyapti chaqqalagimizni qisqaroq qilib tanishtirib o'tirgan bo'lsam chaqqalagimiz oddiy e, avtomobil diskasi ya'ni avtomobil diskasining ustida oddiy temirlardan e, svarka qilib ya'ni payvand qilib e, charxpalak yasalgan bu suv qayerdan kelyapti deb o'ylashlaringiz mumkin bu suv albatta daryoniga tepadan kelyapti daryo suvini o'z yo'nalishiga yo'naltirib bu yerdan pastga qaratib tezligini oshirilgan bu tezlik asosida charxpalaga aylanib albatta tur hosil qilyapti demak video davomida tanishtirib o'tib ketaveraman sizlarga demak vaqtingizni ayamasdan iloji boricha layk va komment yozib qoldiringlar do'stlar video tarqalishi uchun layk bosib videomizni do'stlaringizga tarqating ko'rib turibsizlar do'stlar tomoniga o'tdik mana bu tomoniga o'tganimizdan so'ng mana asli bu tanishtirib o'taman ko'rib turganlaringizdek bu tomoni orqadan ko'rinishi mana ko'rib turganlaringiz e, damazni zadniy mosti e, bir tarafiga mana boyagidek ko'rganlaringizdek parrak qo'yilgan oddiy diskadan parrak bu tomonda shkif o'rnatilib cherez e, lenta nimaga uh, generatorga boryapti generator aylanib 12 volt yukni hosil qilib uh, akkumulyatorda zaryadlayapti mana ko'rib turganlaringizdek uh, nimaga endi bu yerga akkumulyator qo'yilgan degan savol qiynashi mumkin sizlarni bu yerga akkumulyator qo'yilgani sababi tepasida mana bu ko'rib turgan yog'ochingizni yonida ups o'rnatilgan e'tibor bergan bo'lsangiz agar o'sha ups o'rnatilgan demak upsga shunaqasi prямой dinamni o'zidan ya'ni generatorni o'zidan to'kdi ulasa bo'lardiku degan savol ham tug'ilishi mumkin nimagaki generatordan suvning bosimiga qarab har xil tok chiqishi mumkin o'shani hisobiga tok bir xilligi ushlab turishi uchun bu yerda akkumulyator qo'yilgan akkumulyatorga tok akkumulyator zaryadlanib tokni bir xil me'yorda ushlab ya'ni o'n ikki volt qilib avtomatiski upsga chiqarib beradi upsimiz bir kilovatlik ekan do'stlar bir kilovatlik bezda mana to'rtta xo'jalik foydalanyapti to'rtta xo'jalikda to'rtta televizor e, plaskiy televizorlar ularda kam tortadi to'rtta ikkita ikkitadan amchiga o'xshayapti yetadi to'rtta aholiga mana ko'rib turibsizlar bu yerda mana shkif orqali mana generator kelgan bu generator qanday avtomobilni generator deyotgan bo'lsa kerak bu tiko avtomobilni generatori mana orqa taraflarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsa mana orqa taraflari bu usti nimaga tunka bilan yopilgan deyishlaringiz mumkin albatta albatta tog' hududida yomg'ir yog'ingarchilik ko'p bo'ladi o'shaning uchun tunka bilan ustini e, xunukroq ko'rinishda bo'lsa ham yopib qo'yilgan zato foydali ish koeffitsiyenti katta bo'lyapti aholiga e, to'kni beminnat ta'minlab beryapti ko'rib turganlaringizdek ishlash jarayonlarini ko'ryapsizlar mana shkif orqali через aylanayapti do'stlar yana bir narsani eslatib o'tardim iloji boricha layk va kommentariy yozib qoldiringlar do'stlar demak mana ko'rib turganlaringiz mana upsdan chiqqan ikki yuz yigirma tokimiz mana ikkita xo'jalikka tarqatilgan ikkita xo'jalikdan yana ikkita xo'jalikka bo'lingan mana ko'rib turibsiz mana tog'ni uch egasiga qarab ketyapti kabel ko'rib turibsizlar mana ko'zlaringiz ko'rayotgan chin mana shu uzoqda turibdi bitta xo'jaligimiz mana biz yaqinlashtiramiz mana ko'rib turganlaringizdek mana bu ko'rib turganingiz yolg'on narsa emas mana ikki yuz yigirmadan borgan to'pga mana svetlari yonib turibdi akvalighting lampochkalari yonib turibdi kimlarning ko'ziga bu ixtiromiz shunchaki bir ko'rimsiz narsa bo'lib ko'rinishi mumkin unga ketgan detallar ko'zga ko'rinmas arzimas detal bo'lib ko'rinishi mumkin lekin shu arzimas detallar orqasida mana to'rtta xo'jalik svitdan foydalanyapti tog' sharoitida buning iloji yo'q deb o'ylashingiz mumkin mana iloji bor albatta mana ko'rib turganlaringizdek suvning tezligini qarang chaqilag'imiz uncha tez aylanmagan bo'lsada lekin bu yerda foydali ish koeffitsentiga ya'ni elektr tok ishlab chiqarish samaradorligi juda katta bo'lyapti albatta do'stlar shuncha suv qayerga ketyapti degan savol tug'ilishi ham mumkin uncha suv bekordan bekor sarf bo'layotgani yo'q bu bundan chiqqan suv qaytib yana daryoga qo'shilyapti ko'rib turganlaringizdek toza daryo suvi ko'rib turganingizdek daryoga qarab ketyapti do'stlar layk va kommentariy yozinglar albatta layk va kommentariy esdan chiqmasin shu ixtiroyimiz yuksalishi va ravna topishi uchun laykni ayamasdan bosinglar do'stlaringizni taklif qiling kanalimizga zeroki bu video hammaga tushunarli va nima deydi o'zbek auditoriyasidagi demak bu ixtiromiz uncha ko'p sarmoya talab qilmaydi ko'rib turibsizlar shkif orqali mana turibdi bu yerda parragi bor bu yerdan aylantirib bu yerda dinamka o'tib akkumulyator zaryadlab tepaga jo'natadi demak tepaga qarab ketgan turib yog'i ko'rsatib beraman Yo'q, mana kurtkalaringizni sil tepaga qarab ketgan. Mana ko'rdingiz do'stlar, akkumulyatorimiz 60 amperli akkumulyator ekan. Sal qorong'i tushib qoldi sal yonkida. Sal qorong'iroq bo'lyapti. Kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz albatta. Mana ko'rib turganingiz, UPSimiz, mana UPS 1 kilovatlik UPS. uning tezligi o'ziga yarasha demak do'stlar videomizga layk va kommentariy yozing shu bilan videomiz oxirlab bormoqda videomizni do'stlaringizga ham taklif qilib do'stlaringizga ulashing videoni iloji boricha sotsialniy setlarga tarqatishga harakat qiling videomizni zero bunday ixtirolarni e, bizdan ko'p kutib qolasiz hali demak sizlar bilan sanjarbek sanjarov kanalida bo'ldik e'tiborlaringiz uchun rahmat mana do'stlar ixtiro juda ham zo'r ixtiro shu ixtiromiz kengayishi va sarmoya to'plab bunaqa ixtirolar ko'payishi uchun laykni bosib video tarqalishiga yordam beringlar do'stlar albatta bundan ham qiziq videolar kutib qolgan kanalimizda sog' bo'linglar salomat bo'linglar